Oi, tudo bom? Um vídeo, graças a Deus, nesse canal. Então, é, não sei por onde começar. Então, eu vou jogar jogos nesse negócio aqui. Melhor entrar por aqui, que já tá salvo ali. Qualquer lugar, né? <clears throat> Então, eu vou jogar um jogo que só abre nessa né, então, são jogos muito estranhos que eu achei nessa página. Olha isso, gente. Só Deus é pai. Olha isso. Oh, não, peraí. Deixa eu mostrar pro pessoal. Eu não sei o que ele já fazia. Eu sei, eu sei, eu sei. Então, para começar, Orebão é da pessoa, o orelhão da pessoa. Só Deus é pai, pai, entender. Por onde é que eu começo, Deus? Já sei, lá em cima que eu achei interessante. Este. <coughs> Deus. Que jogo é esse? Se tiver música, vai, vou levar copyright. Eu vou bater nesse negócio. Que isso? Caçamba, que que é isso? Tinha uma musiquinha. Não entendo inglês. beleza Já te falei que eu não entendo inglês. Não entendi. Não quero saber porque não entendi. Né? Make da gata, mesmo, né? Vamos lá, Deus. Vê se que a pele é um pouco mais escurinha. Ótimo, bem claro. Isso aqui. Que merda é essa? melhor. mata para... Gente, pegou o pelo do gato e botou no zói. Zói, parabéns. Uma sombrinha mais básica. Uma coisa mais básica, né, menina? Batom vermelhão. Por quê? Porque eu quero. Não pergunto por quê. Gente, quanto tempo que eu não gravo aqui. Tirei até o aparelho. Nem sei se eu já tava com o aparelho no último vídeo. Sei lá, também não ligo. <laughs> tá. O que a gente vai ver? Roupa. Vou deixar o cabelo por último. Que já achei Vestido. Meia brega. uma coisa mais princesa Helena e afins. Cringe! Isso aqui, melhor. <laughs> Linda, perfeita, maravilhosa. Prega. Deus, eu vou deixar ela sem brinco. Isso aqui. Aqui. É que que que Hum, ai, é, vai essa página burra. Vamos voltar para o cabelo. Essa aqui me arma. Peraí. De novo, maquiagem. um aluno Editor, corte essa parte. Anúncio que eu não tô fazendo. Tô fazendo propaganda pra ninguém. Preciso beber água. Tá bom. É maquiagem de novo. Se for maquiagem. De novo. Tá bom, vou fazer a mesma maquiagem. Não entendi nada. uma maquiagem. Isso aqui. Não, hum, não é o mesmo. Dane-se, não quero saber. Imagina. Pronto, vai ficar sem batom. Isso daí tá perfeito. Coceira no nariz. Ótimo. Hum. É tu Tá bom. É, não vou escolher agora. horrível. Mas brega que isso não existe. Aceitável. Vai essa merda mesmo. Perfeito. Gente, com tá ruim. E sem parece que tá com. Tá bom. Perfeito. Se for outra maquiagem, Deus, é outra maquiagem essa bosta. Eu vou deixar ela bonita. Eu ia falar, vamos deixar ela feia, peraí. No blush vamos deixar a medo, por favor. Agora. Vamos botar um... Isso, bem horrível. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Que lindo, gente. Minha mãe que é maquiadora tá vendo isso, tá chorando. Deus. Signal Léo. Big Light aí. Deus. Deixa eu ver como é que ficou a iluminação. Tá ótimo. Deixa eu abaixar aqui. Hum. Ótimo. Então, aí eu vou botar aqui. Super lindo. Vai ficar assim. Tô nem aí. Ela vai pra festa com essa maquiagem. Editor, que tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. O meu sapato não tá do não, não tá ninguém. Tá merda com coisa de roupa. Vai ter que esperar. Só cabelo ruim. Gente, que horrível. Vamos escolher tudo aqui, ó. Não, aqui tem pouco. Fechado? Esse aqui, tá bom. Então, esse aqui mesmo. Agora vamos escolher tudo desse canto. Horrível. Deus. minimamente horrível. Vamos pegar, bom, vamos pegar essa daqui já que tá horripilante. Mas vai ficar assim. Hum. Horrível. Essa aqui eu deixei o mínimo bonito, né? Não, essa aqui não. Essa. Mínimo bonito essa daqui eu deixei horrível mesmo porque eu não tô nem aí, ó. Não gostou, no processo Roubei do Felipe Neto. É. Outro jogo, esse daqui. Carregando. Se tiver música, eu vou levar copyright. E tem, não é mesmo? Que legal. Pelo visto, essa garota vai entrar em. Vai entrar. Vai para vários países. Não tô entendendo nada que ela tá falando. É um cabelo. Oh my god, isso é entender. Ai meu Deus. Aventura tempo. Tempo de aventura, é isso? Se eu tiver errado, me processa. Mentira. Processando que eu não tenho dinheiro pra isso, não. Vou deixar o cabelo por último como é. Tá rio! Tá isso, né, meninas? Horrível, não né? gostei. Uma coisa mais clean. Eu gostei. A gente tá em 1282. Jesus. Hum. Mentira, essa daqui. Adorei. Ah tem anúncio aqui nessa merda. Cabelo, vamos voltar lá no cabelo. Hum? Por quê? Não tô falando palavrão? Ruim, não gostei, rude.

horrível. Sei, sei. Mas se isso aí, ó. Roupa de ma, machu picchu. Sei que é isso mesmo. Gelo, gente. Vou levar copyright. Uma blusa. Uma blusa. Hum, que lindo. Não. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Gostei dessa. Com essa. Vamos essa daqui. Hum, é bonitinho. Esse eu gostei, não gostei, e esse aqui eu gostei. Você sai daqui. Sim. Esse é o branco. Gente, tem um urso no meio. Odi. Não quero nada aqui. Essa mo... mochila de patricinha resumindo isso aqui. Patricinha. Bali. Produções o que, que é Bali? Que, que lugar é esse, Bali? Vai, Bahia? Não, Bali é Bahia. Bali. Bali, é. Bali fica na Indonésia. Fica perto da ilha de Fiji. Professor de Geografia. É isso. Como é que é? Pode falar aqui. Lago Sul. Lago Sul. Lago Sul. Então praia, né? Tá com voz de robô. Como os anúncios. Ai, ai. Pausa lá. Que brega. Não dá pra ver a tela, não? Talvez, não deixa eu Oxi. Estranho. Tá sem música, você sabe, né? Eu tirei a música nas configurações. Agora tem um recurso no. Ah, bonitinho. No YouTube do Tiago. Não sou neto, não. Esse é o look. Se não gostou, sai do vídeo. Mentira, fica aí. E uma coisa inscreve no canal, por favor. Tá bom, não vou ficar nem jogando, não. Vou sim. Se inscreve no canal. Escreve, inscreve, escreve. Tô nem aí. Inscreve, escreve aí. Por favor. Por favor. Dá um like também. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like. Entendeu? E dislike eu tô nem aí. Eu quero é like. E inscrito. E eu quero fazer conteúdo. Agora vamos voltar ao vídeo. Saindo tá o assunto. Essa daqui tava tá aceitável. Mas, eu acabei de ser no hospital. Você quer remate? Não vou. Não vou. Se você já está cansado, né? Agora não. O que é o ET macaco? É um macaco zumbi. Que coisa é essa? Me explica. Eu não tô. É um macaco. É um ET. É um ET? Produções, isso é um ET na camisa? Que diacho é isso? Que lindo para uma festa de cores. Mas o médico disse que em todas as outras unitais né? só encontra. Que tá lindo é isso! Tá Bonito, adorei. Cabelo. Tá, mas a gente vai ter que ir. Vamos lá. Mas vai. Que isso? Não, perceba, ela sempre bota a língua pra fora. É. Ó! Foi. Peguei. Esse é o cabelo. Pra hum, tá combinar com o cabelo. Não quero ir. Deixa eu botar isso e tirar o leque. Não, eu quero leque, não gostei. E é isso? Que é isso aqui? Ah, todos os looks. Uma grande. Feiura. Está horrível. Horrível. Olha a dicção da gata. Horrível. Que demais. Gente. Peraí. Produção, pausa aí um negocinho rapidinho. Eu só quero. Eu fechei o Google, Deus. Eu fechei, eu fechei o Google. Deus. Eu quero clicar. Com licença. Sou Renato. Bom dia.